تشوفوا الخوت دابا حنا داخل التطبيق كين ماستر لان الصوره مصغره من تما كنشبوها ومن بعد ما كتصبح عندنا واجده كنسكرينيوها اذا كان عندنا استوديو يوتيوب تطبيق منزل في التليفون يعني ما كنحتاجوش عاد نقطعو على داك الجناب الا كان كنستعملو داك الصوره المصغره في تنزيل الفيديو يعني كنقطع الصوره على الشكل الحد ديالها باش كتحط نيشان يعني ما كتعطيش داك المونطاج كما كتشوفوا هنا كنهزو صوره كنحطوها لداك نقادو عليها صورة صغاره كنكونوا قبل ناشئين واحد آه، كنكونوا مقادين يعني واحد الصور اللي نخدموا عليهم كنقادوهم في بيكسارت كندخلو كنعززو داك التصاور اللي كنكونو يعني موجدنهم اللي غنخدمو عليهم مثلا التصويرات ديال يعني صاحب القناة كما كتشوفو كنجيبوها لهنايا وكنصغروها وكنكبروها وكنحطوها في اليسار اللي كتكون كتجي يعني عاطية كت يعني كتجلب الأنظار على التصور هذاك يكونوا من من قبل يعني التصور هذوك نصوبهم تطبيق بيكسارت كما كتشوفوا حنا غنحيدو التصويره وغي وحده غنسخو منها جوج نجيو لهادي نديرو لها النص كنوليو نهزوهم نكحزو للجهة الأخرى كنحاولو نصغروها ونكبروها شوية باش كتحطنا في البلايصة ديالها باش مكتجيش يعني باش كتجي بطريقة احترافية كيما كتشوفو يعني دابا كنحطها كتجي يعني كتجي داخلة في الصورة الأولى يعني كتجي مكادرية مزيان من بعد تندوزو نكتبو على الصورة يعني كنكتبو على الصورة على ايش كتحتوي مثلا الانواع بحال ما هكايا نديرو اللون اللي كنحتاجو عند يعني اللي غيجي باين كنهبطو لتحت نحطوه هنايا ولا يعني الطريقه كيفاش بغيتو نتوما يعني الطريقه اللي غتناسبكم يعني انا غير كنوريكم فقط بعد ما كنعزلو اللون اللي غيصلح لنا كنهبطو لتحت كنكليكيو هنا كنأكتيفيو هادي كنخليو داك اللون صفر ولا نبدلو يعني حنا كنعزلو اللون اللي يناسبنا كيما شفتو كان اللون كيتبدل يعني كيتخلط اللي حمر صفر كيعطي واحد النضره زوينه للصوره كما كتشوفوا الخوت هنايا كنقدر نوصفوا يعني في الصوره المصغره كنقدر نوصفوا الفيديو غير من خلال الصوره المصغره يعني كتوصف الفيديو كما شفتوا غنوليو هاد الكتبه هادي غنديروا عليها مثلا اللون اللي كيناسبنا كيسبق لينا ودرنا في الاول كنهبطوا للتحت كنكليكيو على هادي غنبدلو داك اللون الصفر الثاني نديرو احمر يعني كيعطينا داك اللون يعني صفر حمر كيعطي بواحد الطريقه يعني كيما كيقولوا actif آه، يعني لون كيجي باين يعني عاطي العين بالنسبه للكتابه نتوما كتكادريو الكتابه كيما بغيتو نتوما يعني الطريقه اللي بغيتو نتوما يعني انا غير كنوريكم فقط كتشوفوا هنا حنا راه داخل ال KineMaster يعني الصوره المصغره كن... كنا نصوبوها غير من ال KineMaster. ملي يعني كنجمعوها من ال KineMaster. كنحتاجو تطبيق بيكسارس يعني كنصوبو ونشئو بيه بعد sticker وصافي اللون كما شفتو كما سبق لينا كتبات الاولين كنديرو على اللون الاضافي الثاني يعني كما كتشوفوا اللون اسود احمر يعني ما كيجيش واضح يعني احسن لون اللي كيجي مزيان هو الصفر والاحمر كيجي آه، يعني نعطي واحد النظرات اللي كنقولو شي يعني actif نحاولو نرجعو ونوليو نبدلو اللون الاسود غنديرو الصفر احسن يعني الصفر هو اللي كيجي عاطي باين كنديرو هنا التيريب الويض كنديرو على لون صفر نطولوها بحال هكا الشكل هذا باش كنحاول نحطوها في الجناب باش كتعطي كتعطينا المنظر في الجناب ديال الصورة يعني كتجي الصورة كتجي واضحة كما كتشوفو هكايا نجيبو من الكادر في الجناب نولاو نعاودو نسخوها كنحطها هنايا نعاودو الطورة تما كما نعاودو نصفوها هي نفسها نبداو نهزوها كنقلبوها بحال هاد الشكل هدا ماشي قلبنا للوالا نبداو نزيدوها في داك البليصه وكنحطوها في هاد الشكل هدا يعني هذا كادر يعني شوف ديك الطريقه كيف جا عطي واحد يعني واحد الشكل يعني يعني واحد المنظر جذاب يعني يعني هي الطريقه ديال الصوره من الصغار كتصوب يعني بهاد الطريقه يعني في المصر كتجي يعني محكم فيها وتقدر تصوبها يعني في وقت بسيط بعد ما كنساليوها كنسكرينيوها من بعد ما كنسكرينيوها كنولو ندخلو لها نصور من داخل الهاتف وكنحاولو نحطو غير داك الاجزاء اللي باغيين حنايا التصويره يعني على هاد الشكل هذا وكنحفظوها يعني وهي هادي كنستعملوها صورة مصغرة وبالنسبه للناس اللي كيخدموا في استوديو التطبيق يعني واخا كيدخلوها بداك الشكل ديال الكلماستر وكتحاول تزوميوها وكتجي يعني مخطوطه مكادريه مزيان الطريقة كتصبح الصورة مصغرة يعني عاطية واحد النظرة زوينة